Эрхэм монголчуудаа улсын их хурлын дарга эрхэм гişүдээ. Монголчууд бид арчсан үндсэн хуулиар баталж зах зээлийн эдийн засагт шилжиж хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэм цогцлон хөгжих эрхэм зорилтыг тунхагласнаас хойш 30 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсад засгийн бүх эрх мэдэл, ард түмний мэдэл байна Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн хэмээн заасан байдаг. Ард түмэн энэхүү эрхээ бодиттой эдэлж байна уу? Ард түмний төлөөлөл иргэдийг үнэхээр төлөөлж байна уу? Хүмүүнлэг иргэн төвтэй нийгэм цогцлох чиг хандлага маань зөв явж байна уу? эдийн засгийн өсөлт иргэдэд хүртээмжтэй байж чадаж байна уу гэсэн асуултыг 30 жилийн заагт ард иргэд маань асууж байна. Эдгээр асуултын хариулт болсон суур өөрчлөлтүүдийг цаг алдалгүй хийж чадахгүй бол ард түмэн арчилсан парламентын засаглалд итгэл алдрах эрсдэл бас байна. Тэгш бас байдал баян ядуугийн эрс ялгаа авилгал хээл ахвал мөнгнөөс хит хамааралтай сонгуулийн тогтолцоо тогтургүй засаглал аливаа асуудлыг гал унтраах байдлаар аргацааж бодит үннээс зугтаж ирсэн улс төрийн соёл зэрэг нь төлөөлдгөө төлөөлөл хэмээх ойлголтыг гүнзгийрүүлж сонгосон төлөөллөөс өөр төлөөлөл нийгмийг өдөртөн чиглүүлэх шин үзэгдэл үүсч болцсошгүй байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал геополитикийн хурцтмал хүчин зүйлсч улс орнуудын тэр дундаа хөгжиж буй улс орнуудын засаглал хөгжлийн чиг хандлага аюулгүй байдалд томоохон сорилтыг учруулж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилцэх үндслэл гадаад дотоод нөхцөл байдлын талаар гурван зүйлийг товч дурдъя. Нэгдүгээр геополитикийн өөрчлөлт буюу олон төлөлт дэлхий. Их дэлхийн нөөц хомсдож хүн төрлөختөнд хүнсний хомсдол, байгаль цаг уурын дулаарл цар тахал байгалийн амжилт үзэгдлийн олон сорилт тулгарсаар байна. Судлаачд дэлхийн ертөнд цар тахлын өмнөх үедээ улс төр, нийгэм, соёл амьдралын хэв маягийн хувьд дахин очих боломжгүй байж болохыг онцолсоор байна. Дэлхийн улс орнууд үнэт зүйлийн хувьд хуваагдаж шин хүүтэн дан үсэх бодит эрсдэл бий боллоо дэлхий дахин зэрэгдсэн өөр өөр үнэт зүйл хүчний харьцаанд хуваагдаж олон төлөлт дэлхий шин дэг журам үйлчлэх сорилттой нүүр тулж байна. Гобелетгийн энэхүү нөхцөл байдал багада 10-аас 15 жил цаашлаад 50 болон түүнээс дээш жил үргэлжлэх төлөвтэй байгааг судлаачд анхааруулж байна. Далайн шуурга дэгдэхэд далай хад хоёр мөргөлдөж байна гэж харагддаг боловч шуурга намтахад аль аль нь хэвээр байдаг. Харин далайн амьтад л хад мөргөж эрсдсэн байдаг. Их гүрнүүдийн геополитикийн өрсөлдөөнд хөгжиж буй улс орнууд л хамгийн их хохирол амсдаг хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутеришийн үгийг бид сайтар тунгаах учиртай. Дэлхийн хоёр том гүрний дунд оршдог арчилсан парламентын засаглалтаа манай улсын хувьд тусгаар тогтнол ардчлал, эрхчлөө газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж хөрөг чадвартаа чадвартаагаар хөгжиж чадах хэсэг нь энэ цаг үеийн та биднээс ихээхэн ур ухаан, улс төрийн манлайлал мөн хөрөг чадварыг шаардж байна. Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй гэдэгчлэн улсын их хурлын төлөөллийн чадамжийг сайжруулж нийгэм улс орны тулгамдсан асуудлыг илүү олоолаа хилтэн шийдвэрлэх нь үндэсний аюулгүй байдалд туйлын чухал алхан болно хэмээн үзэж байна. 2. Нутаг дэвсгэрийн болон нийгмийн төлөөллийг тэг шангах зарчмын тухай. 1992 онд ардыг хурлаар шинэ үндсэн хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүний тоо 75-аас 200 хүртэл байх хувилбар яригдж эрх мэдлийн төвлөрөл төлөөлөх чадамжийн тухай ярилцаж байсан түүхэн баримтууд протоколд үлджээ. Нэг үгээр хэлбэл иргэдийг төлөөлөх парламентын тооны мэтгэлцээ бол шин зүйл биш юм. 1992 онд шинэ үндсэн хууль батлахдаа улсын хурлын гишүүдийн тоог тухайн үеийн нийт хүн амын тоонд үндэслэж нэг гишүүн дунджаар 27 мянган иргэнийг төлөөлөхөөр тооцож 76 гишүүнтэй байхаар хуульчилсан билээ. Өнөөдөр хүн амын тоо 1992 оноос 1 саяар нэмэгдэж улсын хурлын гишүүн дунджаар 45 мянган иргэнийг төлөөлж байна. Улсын их хурлын гишүүд нутаг дэвсгэрийн нэгжээс сонгогдож ирснээр улсын төсвийг тойргийн эрх ашигтай нийцүүлэн батлуулах, сонгуулийн ажил дэмжлэг үзүүлсэн болсон хүчнийг төрийн албанд байршуулах, нутгархах үзэл хавтгаарах, сонгуульд мөнгөний хүчин зүйл нөлөөлөх, намын хатуу гишүүнжил нэмэгдэх үзэгдлүүд өнгөрсөн хугацаанд давмгаасар ирснийг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй. Энэхүү төслийн хувилбарт нутаг дэвсгэрийн болон нийгмийн төлөөллийг тэгш хангах зарчмыг тусглаа. Иргэх ертөнц арга билэгт оршдог, эрэгтэй эмэгтэй хүлс тэгш байж нийгмийн тэнцвэр хангагддаг шиг нутаг дэвсгэрийн төлөөлөл, нийгмийн сонирхлын төлөөлөл тэнцвэртэй байж төрийн бодлого зүг бөгөөд бодитоор тодорхойлогдно. Улс төрийн хүчин Монгол ардын намын хувьд бусад улс төрийн намуудыг төрийн бодлогод оролцуулах боломжийг нээж байгаа нь олон намын тогтолцоо бүхий арчсан парламентын засаглалын хөгжилд оруулж буй эрхэм үүрэг хэмээн бид үзэж байна бид ганцаар хурдан явхаас илүүтэйгээр олуулаа хол явахыг дотоод өрсөлдөөнөөс илүү дэлхийн улс орнуудтай Монгол улс хөгжлөөр өрсөлдөхийг илүүд үзнэ. 3. Эдийн засгийн их өсрэлтийн тухай. Өнгөрсөн хугацаанд бид эхлүүлсэн төсөл олонч дуусгаж чадсан цөөхөн. Дэлхийн их гүрнүүд их өгөгдөл тулгуурлаж химэл оюун ухааны бодолдоор хөгжлийн бодлого, хөгжлийн загвараа урт хугацаанд тодорхойлж байна. Бид шатрын их маструудтай пианер мадын нүүдлээр өрсөлдөж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тойрог бүрд гишүүн бүхэн төлөвлөлт хийх гэж хичээж, техник эдийн засгийн үндэслэл, ажлын зургийн оронд, сонгуулийн амлалт, сэтгэл хөдлөлөөр асуудалд хандаж, гомсог танилцуулгаар бие биенээ хуурсаар 30 жилийг өдлөө. Нийслэл хотод 2016 оноос өнөөдрийг хүртэл Улаанбаатар хотыг хоёр бүтэн тойрог хэмжээний урттай 1200 орчим километр зам баригдсан боловч дүүрэг дүүрэг тавигдсан хоорондоо холбогдоогүй мухар замууд бий болжээ. Тойрог тойргийн эрх ашиг, улсын хөгжилд хэрхэн сөргөөр нөлөөлгийн энгийн нэг жишээвэл энэ юм. Монгол улсын иргэдийн амьдралын чанар, эрүүл мэнд, боловсрал, нийгмийн даатгал, цалин тэтгэврийн нэгдсэн бодлого болон бомт, тээвэр логистик, ажиглалт үржилт, эрчим хүч, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэр зэрэг эдийн засгийн томоохон төслүүдийн хэрэгжилтэд хязгаарлах хүчин зүйл болсныг хүлээн зөвшөөрөх ёстой хувийн хвшлийнхэн хөрөнгө оруулагчид бодлого нь тодорхойгүй, залгамж чанаргүй, нэгдсэн төлөвлөлтгүй, төрийн бодлогоос шалтгаалж хичнээн хэмжээний боломжийг алдсныг, ямар хэмжээний сорилттой нүүр тулсныг тоочод барчгүй. Өнөөдөр миний би өнгөрснийг зөвхөн шүүхийг хүсэхгүй байна. Харин өчигдрөөс илүү маргаашийн төлөө энэхүү тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. Шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжиж, уул уурхайн далд эдийн засаг илж болж эхэлснээр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт цар тахлын оргил үед хасах 4.6% хүртэл агшилсан бол 2023 оны 1-р улирлын үржилсэн тооцоолоор 7.6%-ийн өсөлтөнд хүрлээ. Экспортын орлого 9.2 тэрбумаас 12.5 тэрбум ам долларт хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 43.5 их найдаас 52.9 их найд өргөд хүрлээ. Нэг хүнд ногд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн анх удаа энэ оны эцэсгэд 50000 ам долларт хүрэхээр төлөвлөж байна. Улс орнуудын эрчимтэй хөгжлийн гараа нь урагшлан хөгжсөн уруудан доройтсон улс орнуудын түүхийг судлал нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 мянган ам долларт хүрснээр хөгжлийн замнал эхэлж иргэдийн амжилтын чанар боддоор сайжирч арчлын үнэт зүйлс жинхэнэ утгаараа бэхжтгийг Азийн бар улсууд мөн хөгжсөн улс орнуудын түүх бэлэхнээ нотолж байна. Энэ өөрчлөлт нь эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжлийн гараа байх боломжтой гэж үзэж байна. Улсын төсвийг тэгштгэн хувааж, гал унтрах байдлаар асуудлыг аргацааж, сонгуулиас сонгуул дамжсан амлалтанд тамирцсан тойрогч үтсэн тогтолцоогоо халж, улс орны хөгжлийг тодорхойлох стратегийн ач холбогдолтой эдийн засгийн томоохон төслүүтэй тогтвортой хэрэгжүүлэх нь ирээдүйн Монголын хувь заяанд нэг чухал юм аа. Улсын хурлын эрхэм гишүүтэй. Монгол улсын засгийн гадраас улсын хурлын гишүүнийг 76-аг тойргоос 76-аг хувь тэнцвэлд сонгох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын их хурлд өргөн барьж байна. Энэхүү төслийг боловсруулахдаа 2000, 2011, 2015, 2017 онуудад өргөн барьсан үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт хийх саналуудад тусгасан хүн амын өсөлтөд нийцүүлэн улсын их хурлын гишүүний тоог тэнцвүүлэх төслүүд Монгол улсын их хурлын 2019 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан ажлын эсгээс зохион байгуулсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрчлөлтийн талаарх хэлэлцүүлэг Хууль тогтоох гүйтгэх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах тухай үндсэн хуулийн цэцгийн 2022 оны 1-2 дугаар тогтоол. <clears throat> Улсын их хурлын гишүүдийн тоог шинжилэн тодорхойлох, улсын их хурлын гишүүний дэвшилт тогтолцооны зарчмыг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах төслийг боловсруулж, улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт даалгасан Монгол улсын их хурлын 2022 оны 54 дугаар тогтоол Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлаар ард иргэдийн оролцоо, ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон нийтийн саналыг судлах сэдвийн хүрээг тодорхойлж үүнд сонгуулийн холимог тогтолцоог нэвтрүүлэх, сонгогчдын төлөөлөх мандатын тоог нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгасан Улсын их хурлын 2022 оны 34-р тогтоол, Улсын их хурлын 2022 оны 80-р тогтоолоор батлагдсан зохион байгуулсан зөвлөлдөж шийдэх улсын хэмжээний зөвлөдөх санал асуудал. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд сонгуулийн холимог систем бүхий олон намын тогтолцоотой зөвшөлтслийн арчилж хилжих сонгогчдын төлөөлөх мандатыг нэмж улсын их хурлын нэг гишүүний төлөөл нөлөөллийн эрх мэдлийг багасгах тухай улс төрийн 21 нам хамтарсан уриалга иргэний нэгэн байгууллагуудын хамтын зөвшөлтөд тулгуурсныг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Улсын их хурлын эрхэмгшүүдээ үндсэн хуулийн энэхүү төсөл батлагдсанаар иргэдийн төлөөлөх эрх хоёр дахин нэмэгдэж улсын их хурлын гишүүнд ногдох эрх мэдлийн төвлөрөл хоёр дахин багаснаа. Нутгархах, тойрогжих хандлага хоёр дахин буурч Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт нийгмийн суурь асуудлуудыг шийдвэрлэхэд илүүтэй төвлөрөх болно. Сонгодог парламентын мэтгэлцээний соёл шилжиж, хууль хэлэлцэн батлагдах чанар хоёр дахин сайжирна. Парламентын дархлаа хоёр дахин нэмэгдэж, аливаа нөлөөлөлд өртөх эрсдэл хоёр дахин буурна. Улс төрийн намуудын хатыг хатуу гишүүнчлэлийн чиг хандлага өөрчлөгдөж, бодлогын нам бол төлөвшөх эхлэл тавигдана. Нийгмийн бүлгүүдийн дуу хоолой хоёр дахин нэмэгдэж, хөлийн чандад ажиллаж амьдарч буй монголчуудын санал өгөх эрх нэгдэнэ. Хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүгцсэглийн хяналт тэмцлийн зарчим хангагдана. Гендерийн эрхтгч байдлын төлөөлөл, нийгмийн сонирхлын бүлгүүд, багш, эмч, инженер, техникийн ажилтнууд, сэхэтнүүд, малчин тариаланчд, оюутан залуучууд ахмад дунд залуу үеийнхний алтан хэлхээ бүрдэх мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйл төрчний хөл болон ажилчдын төлөөлөл нийгмийн цөөнхийн болон төрийн бодлого тодорхойлоход оролцох чадамж хоёр дахин нэмэгдэнэ. Улсын их хурлын дарга эрхэмгшүүдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн энэхүү төсөл Монгол Улсын засгийн гадраас өргөн барьсан хөлбраар батлагдвал өмнөх 30 жилийн алдаа оноог залруулж ирэх 30 жилийг шинээр эхлүүлэх түүхэн реформуудын нэг байх болно. Монгол Улсын засгийн газар улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвшөлтөл судлаач эрдэмтдийн олон жилийн зөвлөмжөд нийцүүлж түүхэн цаг хугацааны өмнө эсвүүл дэлхийхийг хүсээгүй учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг энхүү өргөн барьж байна. Гэвч үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг хилцэж эцэслэн батлах эрх гагцгүй улсын хурал түмнэ төлөөлсөн эрхэм тушаад та бүхний гарт байгаа. Та бүхний ирээдүг харсан мэрэгэн ухаанд найдаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын гисэн гişүүдэд дөрөнд танилцуулж